c'est bleu, c'est là. Ouchi, ouchi, ouchi, ouchi. Oh dekat, oh dekat Jangan masuk sini, jangan masuk sini setan. Tak ada orang kat sini Masuk, oh, Dia masuk, so Sebelah je tu Ini kalau main seorang lampu ni mau <laughs> Mau terkencing eh Ya apa kena buat? Apa kena, apa buat Jan? Apa kena buat Jan? Ya, lepas tu tu Kena ni, kena ni, kena ni Kena ni, kena ni Kena ni, kena Tak, tak, tak, tak, ada belah, ada belah, ada belah Dia belah, ada belah, ada belah Dia keluar, dia keluar Ada lagi duduk kat sebelah tu Kat sebelah tu kan? Ha? Hmm. Kena ni, kena, kena Kak, eh, kena hook Confirm, confirm kena. Oh tak ni dia datang si... Si lalu sini tak payahlah. Nak balik ni Ini dah ada Hal <laughs> Terkejut Terkejut bodoh. Aku duduk uh, Kau punya discord Lepas aku tengok live kau Apa Dia lah ya, so Betul dah aku Aku buka pintu dia kat depan Betul Ah, delay je lah.